Cuando el sol aparecía, cantaba así. Barutolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Barutolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así.